En cuanto a la investigación, creo que es importante los aspectos a mejorar o, a sumar, la investigación y, la extensión también, porque el ICEF como que está un poco en el debe con, esas dos funciones universitarias. Eh, un aspecto muy positivo a destacar es la conformación de las unidades curriculares, eh, es decir, ya dejar un poco atrás lo que, eran, lo que eran las materias antes y ahora que se presenten en formato de unidades curriculares aporta no solo a la formación eh, personal, profesional, sino que también a la, creo yo que aporta mucho a la institución.